这两年我们 HBW 的培训呢，其实有很多新手都来，不像往年那样，就是一个班基本上一半以上可能都是老手，很多都是退役的运动员啊。然后新手越来越多。回答你问题就是老手适不适合参加这种培训啊？绝对适合。为什么？有几个理由。因为其实新手的存在，我才有这个案例去给你演示错误的案例。哎，他的动作是错误的。你看我跟变魔术一样，我快速纠正。你平时纠正要多久？你要几个礼拜？你要几年去纠正的东西？我瞬间纠正他。 我怎么去演示？其实没有新手在场的话，我没有办法演示这一切。如果现场都是老手的话，而且培训其实不仅是技术，关键很多是授课的逻辑理念、授课的方式变换，这些东西特别多，而且这些东西特别重要。因为在国内，咱们不是西方的思维，你说啊，西方思维怎么了？你崇洋媚外？我们不得不承认，西方思维特别好。为什么？你看，其实现在阿里巴巴或者马化腾、马云，就他们都是把国外的模式搬到国内去做。为什么？因为国外很多模式很先进的，更何况我们这行业的人才选拔呢？它真的不是那个层次，你能理解吗？所以大。 大家需要向国外去学习，所以我讲的这个很多是认知维度的东西。因为我们从小我们上学教课，我们其实没有经历过这些。我从小说英语，对吧？老师教英语教的不好，学生长大了就不会说英语，哑巴英语，一句英文跟不会跟外国人说怎么办？这老师照样每月有工资，为什么？这义务式教育。但是授课方式一旦到了小众行业，你是教不会人家，而且你教不明白，教的不好玩不开心了，人家直接走，你没饭吃。所以无论你有经验没经验的，我建议你来啊。来之前还是那句话，就是提前预习好，做好。 好，准备工作千万不要认为说自己能力特别强，我不需要预习。你的问题是什么？为什么你授课多少节课之后你不知道该怎么教了？为什么你上课体验感差？为什么你每天板着个脸很严肃，别人觉得很无趣呢？为什么呢？核心问题是要培训现场，我一定要解决你，但是一定要做好预习，好吧？怎么报名？私信联系我们。八月八号杭州站，九月九号天津站，还有一个深圳站没定日期呢，你直接问工作人员。